Olá, meu nome é Renan, eu faço parte da equipe de desenvolvimento do site software.com.vc e esse vídeo ele tem o objetivo de mostrar como é possível alterar um artigo, um, um texto, usando o Joomla. No caso aqui, esse site é um, é um site de um cliente nosso que, que deseja que façamos algumas alterações em seu conteúdo. Ele nos mandou um arquivo, né, do Word com as especificações, as alterações que ele, ele quer fazer. E no caso, nós iremos mostrar nesse vídeo como fazer essas alterações que ele pediu. Por exemplo, nessa página aqui ele quer que a gente adicione um, um link, né, um, uma linha de conteúdo. Primeiramente precisaremos é, acessar a parte de administração do site, que é o painel de controle do site. Só quem tem acesso a esse painel de controle é o administrador do site. No caso, para acessar ele, nós teremos que, que vir no fim do, da URL do site e digitar administrator. Pronto é, irá abrir uma página né, solicitando o login e a senha. Pronto, estamos no painel de controle do Joomla, esse site. Essa é a parte da frente do site, que é a parte que todo, todos os usuários veem, né? E essa parte, só quem tem acesso é um dos administradores. Bem, vamos ver lá no arquivo o que, é que ele deseja no começo. Ele quer editar essa página aqui. Essa página aqui, ela se chama Links. Então, isso aqui, no caso, essa parte do meio do site, é uma é um artigo. Então vamos logo mostrar onde está aqui. Em mídia. É, cada tab, cada link desse aqui é um artigo diferente. No caso ele está, ele quer que editamos esse, essa tab aqui. No caso o nome desse artigo aqui é links. Então vamos lá procurar o artigo. No caso para editar um artigo nós temos que ir aqui no gerenciador de artigos, ou clicando aqui nesse atalho, ou vindo simplesmente em, componente, em conteúdo e depois artigo, gerenciador de artigos. Pronto, aqui mostra todos os artigos que estão no site. Cada artigo é, um, é um, uma porção de texto do site. No caso, ele quer que editemos esse links aqui. Pronto, pode ver que aqui é a tabela, né, com, com o conteúdo da, da tab links e nós vamos adicionar exatamente o conteúdo que ele deseja. Estou colocando aqui os, os conteúdos, né? E aqui é o website que ele deseja linkar. Pronto. Só que aqui no caso ele está como um texto esse website. Eu queria colocar ele como um link. Então o que é que eu faço? Eu seleciono o website que eu quero colocar um link. E vou aqui nesse ícone inserir ou editar links. A URL do link é justamente http www.hgc Pronto. Esse target ele, ele diz se você vai se quando a pessoa clicar vai abrir uma nova janela ou se vai abrir na mesma. No caso eu quero que abra uma nova janela, que é para no caso é, o cliente, a pessoa, o usuário do site não precisar sair do seu site para acessar o, o site do seu parceiro. Caso vamos adicionar também nossa empresa. Nosso site é o software.com.br E vamos também adicionar um link para a nossa, nossa página. Também vai ser aberta uma nova janela. Pronto, acabamos de editar e vamos ver como ficou. Vou aplicar aqui. Agora vamos ver como ficou a, a página que editamos. Eu vou clicar aqui em atualizar, vou em links e pronto. Agora já tem duas linhas adicionadas e aqui ó, os dois links, tanto esse quanto esse. Se eu clicar aqui no abrir uma nova janela, esse é o site do parceiro dele, né, que, é, que ele resolveu colocar no, na página de links dele. Pronto, essa página já está concluída. Agora partir para a próxima alteração que eu desejo. No caso, aqui já não é mais um artigo, ele quer mexer no menu do site. Ele quer tirar esse menu legal aqui e tirar essas duas palavras. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiramente, nós teremos que achar onde está o menu, né? No caso, tem aqui, vou no página inicial do painel, né? Que é essa Ctrl Panel. Né? E aqui tem lá, menus. E tem a lista aqui, aparece a lista de menus. Então aqui também tem um link, ó, menu manejo. É, essa parte é gerenciar todos os menus, do site. Então o que é que vamos fazer? Nós vamos editar, não o menu em si, vamos editar os itens que estão contidos no menu. Por isso que eu cliquei ali. Pode ver que o menu ele vai mostrar toda a sua estrutura nessa página e cada item, cada linha nessa tabela é um item do menu, por exemplo. Dentro desse menu aqui, About, tem outros itens. Dentro de Legal tem outros dois. Da mesma forma que About tem quatro itens e dentro de Legal tem outros dois. É. Nas alterações que ele pede, o que é que precisa fazer? Precisa tirar esse legal completamente. Então vamos lá, tirar o legal. A gente pode tanto deletar ele, quanto simplesmente despublicar. Então é mais interessante despublicar, porque futuramente se ele quiser adicionar, ou mover para outro menu, ele pode. Então eu não vou deletar, eu vou apenas despublicar. Ele vai ficar oculto, ninguém vai ver ele, ninguém vai ter acesso. Pode ver que aqui o ícone mudou. Eu despubliquei tanto ele quanto os seus, seus filhos, né? É, no caso, outra alteração, ele quer tirar essa palavrinha que começa aqui o, o item do menu. Então o que é que vamos fazer? Deixa eu mostrar logo aqui. Tirar a palavrinha, certo? Então nós iremos acessar o item do menu que, que desejamos, editar e alterar o título dele, que é o que é mostrado para o usuário. Salvar. Pronto, agora só está a palavra people, né? Então vamos meditar o outro. Vou salvar. Pronto, agora na teoria tá do jeito que ele quer. Não é para mostrar legal. E as palavrinhas sumiram. Vamos ver lá se ficou funcionando. Então, foi para a página inicial e sumiu. Ficou exatamente do jeito que ele queria. Só aparecem os menus, que os itens né, que interessam a ele. Independente da página que eu for, já, ele já altera em todas. Aqui é o portfólio dele, né, que mostra os trabalhos dele. Vamos lá para a próxima página de contato. Ele quer editar apenas algumas alguma formatação do do endereço dele. Então o que é que iremos fazer? Vamos primeiro procurar onde está a página de contato. O contato é um artigo, também eu vou aqui mostrar. Um artigo é justamente um texto que aparece no meio da página. No caso é isso. Então o que é que ele quer fazer? Ele quer editar algumas coisinhas aqui, colocar isso aqui sem ser letra maiúscula. Então, vamos lá, um artigo. Onde é que estão os artigos aqui? Justamente no gerenciador de, de artigos, que nós já acessamos anteriormente. Cadê a página de contatos? Justamente aqui, ó, contato. Pronto, aqui já está exatamente o texto que ele deseja. Uma coisa que aqui está como um, um, título, né? Um, um título 4. Eu sei que o título 1 não, não é em maiúscula, então por isso que eu vou... O 3 também não é, então vou deixar em título 3. Que o layout vai se se ajustar de forma que isso aqui vai ficar é, formatado usando o padrão do site. Embora aqui apareça dessa forma, não quer dizer que aqui vai aparecer da mesma forma. Então vou colocar aqui essa janela para o lado, justamente para a gente ver as alterações ocorrendo. Vamos lá. A outra coisa ele quer que deixe centralizado. Para centralizar ou não, é só selecionar o que você quer igual faz no Word. Para esquerda, para direita, meio. Então isso é bem simples de fazer. Ah, deixa eu ver. Pronto, ele quer que dê um espaço. Não né? tem essa vírgula. Outro. Pronto. Aqui já tá. Falta um telefone. Tem espaço aqui. Não aqui, no caso. Aqui. O telefone tá certo. O e-mail ele quer que fique maiúsculo isso aqui, ó. E o M também maiúsculo. O Skype está correto. E pronto, e baixar né, as informações dele. Pronto, então na teoria já está do jeito que eu gostaria que, que fosse. Então vou aqui mais uma vez no botão salvar. Como eu disse uma, da outra vez, se eu apertar salvar ele, ele salve e depois fecha. Se eu apertar aplicar ele aplica, como eu vou fazer agora. E ainda continua na página, com já as mudanças já feitas. Então vamos ver lá no site. Vou maximizar aqui, para ver se ficou da, da forma que ele, que ele gostaria. Pronto, ficou exatamente como ele queria. Ele não queria que isso aqui fosse todo em maiúsculo. E ficou exatamente do jeito que ele queria, centralizado. Sem, sem nenhum defeito, né? É importante também saber que o Joomla divide em várias partes o, o conteúdo do site. A parte do meio geralmente é um componente eles chamam de componente. Componente pode ser um artigo, um formulário de cadastro, e geralmente são artigos quando são textos. Ele também chama essas partes que ficam ao redor do, do conteúdo como módulos, por exemplo. Isso aqui é um módulo, o logotipo é um módulo, é, essa parte de baixo do Twitter é um módulo. Se eu for aqui na, na página inicial, lá embaixo tem vários módulos, em, em cada um em sua posição diferente. Então imagine que a gente queira editar um, um módulo que esteja aqui. Então o que é que iríamos fazer? Iríamos na tabela de administração. Deixa eu fechar aqui. Já está salvo isso aqui. Iria gerenciar módulos. No caso, eu quero alterar esse módulo aqui. Nossos parceiros. Então a gente procuraria um módulo né, que esteja ativado e que se chame nossos parceiros, aquilo. Então se eu quiser alterar o texto dele, basta editar aqui como se fosse um documento do Word normal. Posso botar links, posso alinhar a direita, a esquerda, negrito, qualquer coisa. Aqui diz a posição, suponha que eu queira editar. Coloquei esse, esse aqui embaixo e esse investidores em cima. Então apenas ia mudar a posição aqui, ó. No caso o 01 é é esse quadrado aqui à direita superior e o user 2 provavelmente é esse aqui de baixo então nós iríamos apenas botar aqui sendo user 2 salvar e depois no outro de investidores nós iríamos botar ele sendo user 1 e depois salvar e automaticamente isso aqui seria invertido também pode invertir por exemplo o vídeo colocar aqui ou, ou embaixo então isso depende muito do usuário do que o, o dono do site deseja Lembrando que praticamente qualquer parte do site pode ser editada sem precisar mexer no código. O Joomla permite o administrador fazer praticamente qualquer coisa sem, sem precisar programar. Então, isso é bem útil né, para uma pessoa que não, não quer mexer no PHP, não quer mexer no HTML. Pronto, o, é, o, o objetivo do, do vídeo era justamente ensinar isso, essas pequenas alterações que podem ser feitas no site e até a próxima, né, no caso. Nosso site é o software.com.você, se você precisar de alguém que desenvolva um site em Joomla ou, ou em outras plataformas, nós também desenvolvemos.